саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы электростатика бөлімін қарастыратын боламыз яғни бізде жаңа тарау олай болса бастайық бүгінгі қарастыратынымыз 28 сегізінші параграф электр заряды зарядтың беттік және көлемдік тығыздықтары сонымен қатар зарядтың сақталу заңы кулон заңды деген тақырыптарды қарастыратын боламыз бүгінгі тақырыпта бүгінгі тақырыбымыздың негізгі күтілетін нәтижелері әрине бұл ә, есептер шығаруда электр зарядтарының сақтау заңы мен кулон заңын пайдаланатын боласыңдар сонымен қатар заряд деп жатқанымыз не оны сақтау заңы деп не деген сұрақтарға жауап беретін боламыз олай болса жалпы электр заряд дегеніміз не деген сұрақтан бастайық бірінші электр заряд деп отқанымыз бұл денелердің өзара әрекеттесу қасиетін сипаттайтын физикалық шама белгілеуін қандай әріппен белгілейміз q деген әріппен белгілейміз өлшем бірлігі кулон иә кулон ашқан соның құрметіне қысқартылып кл деп жазылады ал енді электрозарядтың екі түрі бар біріншісі оң таңбалы екіншісі теріс таңбалы иә сегізінші класста қарастырған болатынбыз зарядтар бір денеден екінші денеге беріле алады сонымен қатар аттас зарядтар тебіледі әр аттас зарядтар не істейді бір бірін тартады мысалы аттас зарядтар тебіледі деген сөз екі зарядта оң болуы мүмкін да міне қараңыздар немесе екеуі теріс болуы мүмкін тебіледі аттас дегеніміз бір бірін тартады демек таңбасы теріс және таңбасы оң зарядтар бір бірін тартады деп қарастырады екенбіз енді химиялық элементтердің формуласына тоқталатын болсақ мысалы бізде белгілі бір химиялық элемент деп қарастырамыз мынаны бұл жерде z деп жатқанымыз не ядроның протон саны және реттік номер деп қарастырылады ал а деп жатқанымыз ядроның нуклондар саны яғни массалық саны деп қарастырылады егер сендерге ядроның нейтрон санын тап дейтін болса біз мына n ді табамыз n тапқан кезде формуламыз қалай болады яғни n тең болады бізде а азайтылған z деп формуласын осылай шығарсақ болады деген сөз ал енді нейтрон заряды жоқ элементтар бөлшек болып есептелінеді екен енді кішігірім теориялық мәлімет жалпы заряд дегеніміз не ядро деп жатқанымыз не деген сұрақтар осы жерден қарап дәптерге түсіріп алсақ болады ары қарай енді зарядтың сақталу заңы жалпы кез келген тұйық жүйедегі электр зарядтарының алгебрақ алгебралық яғни арифметикалық қосындысы осы жүйедегі кез келген процестегі э, өзгеріске қалады дейді яғни барлық зарядтардың қосындысы бұл не дейді константа деп қарастырады екен да яғни тұрақты дейді яғни барлық зарядтардың қосындысы тұрақты бізде мына бір ереже бар жалпы зарядтар элементтар зарядтардан тұрады иә Элементар зарядтардан біз не екенін қазір алдағы уақытта көрсетеміз айтамыз егер екі заряд яғни жақындатып қалпына келтір дейтін болса сол екі заряд болса екеуін қосып екіге бөлеміз немесе неше заряд барлығын қосып сол нға бөлеміз яғни екі зарядты түйістіріп қайтадан бастапқы орнына алып келу процесі мысалы мынандай бір есеп келеді тестте қараңыздар ә, q біріміз берілген q екі берілген иә зарядтар мен зарядталған бірде шарлар бір біріне жақындатып қайта орнына келеді ал содан кейін екінші және үшінші зарядтардың заряд бір біріне жақындатып қайта орнына келген кезде әрбір шартын зарядын тап дейді демек бұл бірінші мына екеуін есейеміз ә, тауып алайық q бір мен екі деп жатқанымыз бізде ә, минус бес q қосамыз жеті q-ға тең бөлеміз екіге минус плюс бізге минус береді үлкеннің таңбасы қойылады демек неше болады мына жерде ә, әрине екі q-ға тең болады оны бөлеміз екіге ге q-дың өзіне тең болды яғни q біріміз тең болды q-ға және q екіміз тең болды q-ға деп қарастырылады да енді біз осы мына шыққан екінші q мен үшінші q түйістіреміз демек q 2 мен үшті деп қоямыз ә, q қосылған 5q бөлінген 2-ге демек 6q болады бөлеміз 2-ге бұл 3q-ға тең деген сөз сол кезде q2-міз тең болады 3q-ға тең болады ә, q3-міз тең болады 3q-ға тең деп қарастырады екенбіз ондай жауап бар ма бізде так q біріміз q-ға қалған үш үште так q біріміз неге тең бізде бір q-ға тең болды міне екіншісі мен үшіншісі q-ға тең демек ответ c деп осындай есептер келсе осылай шығарамыз деген сөз ал енді зарядтың дискретті заңы яғни бізде жалпы элементтер заряд бар деп жаңа айттық иә элементтер заряд деп отқанымыз жалпы барлық зарядтар осы элементтер зарядтарын құралады ол неге тең дейтін болсақ бір бүтін оның минус он тоғыз дәрежесі кулон ал мынау минус таңба деп жатқанымыз ол электронның таңбасы теріс екендігін біз білеміз иә осы жерде сол мәселеде айтып кетеміз ал енді осы ә, жалпы нені табу керек мысалы зарядтың жаңағы белгілі бір элементтің зарядын табу керек мысалы айталық белгілі бір x элементтің несін табу керек дейді зарядын тап дейтін болса ол кезде бұл x элементтің жаңа айттық иә мынау бізде z мынау а деп алдық иә осы жерде алатын болсақ не істейді екенбіз біз міне қараңыздар мынау n деп отқанымыз бұл ә, жалпы не электрондар саны болып есептеледі ал мына жерде зет деп отқанымыз сол біздің не протон саны осы арқылы тапсақ болады екен немесе мына жерден ә, заряд тап дейтін болса ток үшін уақытты көбейтеміз немесе ары қарай кете береміз мына n тап дейтін болса n тапқан кезде не істейміз ток мен уақытты көбейтіп ә, модуль ішінде электрон не үшін модуль ішінде өйткені мынау минус таңба плюс болып шығу үшін деп қарастырамыз иә ары қарай енді зарядтардың беттік және көлемдік тығыздықтарына тоқталатын болсақ зарядтар тек дененің бетінде ғана емес оның тұтас көлемінде де түзіледі деген сөз яғни зарядтардың дене көлеміне таралуы бет және көлемдік тығыздықпен сипатталады деп қарастырылады жалпы біздің беттік тығыздық қандай әріппен біледі екен, сонда сигма әрпімен білейміз. зарядтың неге ауданға қатынасы сол зарядтың жаңа өтіп жатқан сымның ауданына қатынасын қарастырады екенбіз бұл жерде мынау неге тең болады кулонға тең болады мынауымыз бізде метр квадратқа тең болады екен ал енді осы жерде зарядтың беттік ауданы дейтін болсақ ары қарай бізде былай қарасақ тығыздық тең болады зарядтың көлемдік тығыздығы ал мынау көлемі яғни біз не істейміз ә, жаңа айттық беттік және көлемдік мынау көлемдік болса беттік болса екіншісі көлемдік тапқан кезде дәл осы зарядты сол көлемге қатынас яғни кулонды бөлеміз метр кубқа деп қарастырады екенбіз бұл зарядтардың беттік және ә, көлемдік тығыздықтарын анықтауға арналған формулалар ары қарай кеттік енді бізде келесі кулон заңы жалпы кулон нені қарастырды екі заряд мысалы екеуі де таңбасы оң болатын болса бір бірін не істейді белгілі бір күшпен тебіледі дейді яғни ешқашан ол бір біріне жағына қосылмайды арасындағы күш бұл кулон күші деп аталады екен да яғни бұл жерде формуласы қалай болады екен міне f кулон күшіміз тең болады k көбейту модуль ішінде q 1 q 2 r квадрат дейміз бұл жерде q деп жатқанымыз бізде бұл сол бір зарядтың заряды болып есептелінеді ал е деп жатқанымыз не дейтін болсақ әрбір ортадағы электр өткізгіштік яғни диэлектрик өтімділік болып есептелгендіктен біз не істейміз осылай формуланы түрлендіріп жазсақ болады немесе k мыз неге тең дейтін болсақ міне қараңыздар бүйтіп жазып қойсақ мынауымызға тең иә жалпы камыз вакуум үшін электр тогы бұл тұрақты болып есептелінеді неге тең тоғыз көбейту оның тоғыз дәрежесі ньютон бөлінген ә, метр квадрат бөлінген кулон квадрат деп қарастырады екенбіз ал егер осы жерден формулаларды ашып көрсек мысалы р тапқан кезде қалай істейміз жай ғана орын ауысады заряд бір заряд екі бөлінген е e, ф кулон деп қарастырсақ болады ал квадраттан құтылу үшін түбірге алады екенбіз ары қарай кеттік енді бізде кулон күші мен бүкіл әлем ұқсастығына тоқталамыз мысалы кулон күші бір зарядтардың арасындағы күштер болса бүкіл әлем тартылыс заңы деп жатқанымыз бұл екі планета арасындағы не болып есептелінеді екен линия күш яғни екі планета арасындағы бір біріне соқтығыспау процесінде қарастырады ал енді бізде осыған байланысты бір есеп бердік осы есепті шығарамыз міндетті түрде және комментарий ретінде қалдырамыз шыққан ответті қайсысы дұрыс болды соны белгілеп қояды екенбіз ә, енді ары қарай кеттік бізде бір есептің шығару жолын міндетті түрде ашып көрсетеміз міне қараңыздар барынша сіздерге түсіндірек болу үшін ашып қарастырдық ә, енді ары қарай кеттік тағы күрделі деген есептердің біреуін ашып көрсек міне шығару жолымен и сонымен қатар осы тақырыпты пысықтау мақсатында бар болған үш ақ есептің шығару жолымен сіздерге ә, бізге шығарып жіберсеңіздер болғаны және комментарий ретінде қалдырсақ болады деген сөз бүгінгі сабағымыз аяқталды оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар